Ma- makuha ba yung picture ng ano? Ah, ayun, yun, yun yung Isabela. Nakita, Mars? Sa taas? Ingat kayo dyan sa kabila. Yan na kalabas. Umaambon ba? Nambon. Sobrero, sobrero. Yeah, magsobrero tayo. Manang, see you next year. Ah, maging maingat lang at saka ano, alaga ng katawan para ano, kita-kits uli. Everything. Libreng Walis, from Balegi. Balegi ba? Balegi hari Take a step back. to be yun. Huh? <laughs> Sabi niya nagdala ka pa. <laughs> Kaya nga nagdala ka pa. Ayaw mo naman ilaba, ayaw mo naman mabasa. Yung <laughs> proximana niya, oh.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 From a distance, you can meant to be in the great outdoors, forever free. to be take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. In 300 meters, slow down. Delivery ang kailangan mayroon kang curve backhoe. To left. Piloder. Yung one, isang load nga na buhay ngayon. 1.5 na, dati 1.2. Ako, pa dito ay? Yabi. May nakita ako otoban. hasil naman tayo. Kaya nga masyal eh. Siyempre kahit road trip nga eh. Ayun, ang time kami di Amerika. O, kailangan, importante, marami tayong gasolina. harus lang tayo nih sabi kong kakapot sabi anong oras ko tayo malis?